那大家应该都差不多了，那我现在就那个继续下去。那先一样从第一个砖开始。那大家可以在这边点选右键，New，用一个那个 Android Project，Android Project，那这个 Project Name。 是你要用的那个，e 给就是 SDK 的版本。那这边有个 package name，就是你你的那个 package。那这样你就开了一个专案，那大家可以直接把它 run 起来看看，在。 端上点右键，然后 Run As Android Application。哎，他在告诉我，我说我我没有装那个建立一个那个。 个模拟器，所以我现在建一个模拟器。 那第一次 run 会比较慢一点，应该说很慢。那其实这模拟器就模拟一只手机，嘿，虽然是说用话说点脑。 Mm-hmm. 算了，不等他。那我先介绍一下那个一个 Android 的专案里面，那它里面会有一个，诶，像我们上次在讲到 MVC、MVC，那我们你可以直接最明显看到它的那个 View 的部分，就是在 Resource 底下，大家可以点开 Layout，里面会有个 Main 的菜美了。 那大家可以很快就可以直接看到，像 Window Builder 那样，可以直接在这边做一个界面的一个配置。那像它的那些一些物件啊，一些什么 Button 都可以直接在这边用拉的，这样拉进来去做一些配置。 那这只是一个那个设定档，这个好了。那这个画面是模拟你这个 content 的那个的画面，并还并没有经过那个这个这个 class 去做处理过的画面。 大家会不会觉得很奇怪？说为什么我明明就没有打这一段话，那这段话是从哪里冒出来的？我在 source code 里面也都没有啊。那你说我在画面里面，哎，画面有，可是在里面的 source 里面也都没有这段的文字。那其实 Android 里面它习惯会把那个字串，它另外在 放到一个 value 的那个资料夹里面，大家可以在这边在 resource 底下的 value 点开那个 string，它没了，大家可以在里面看到，其实他都另外把自串的那个内容，其实另外再设在这里面。 那，那其实如果像你要那个在编写、在整、在出错的时候，其实你的 Android 的模拟器打开之后，就不需要再关起，就不要再关起来，你直接再直接再重新去 run 一次你的 Android 的这个程式。 那你的模拟器会直接去做更新，它直接去 install 那个 APK。那如果你发现说像我这样子，连续打开两个不不一样的那个模拟器的时候，你去你回到 Eclipse 点那个箭头旁边一个小黑黑的箭小箭头，你点那个 Run Configuration。 你点 target，然后把这个设成 manual。那到时候在设置你在 run 的时候，它就会要求你选择你要使用哪一个模拟器。那我来介绍一下。 呃，Android 的那个一些那个使用方式，一些 source 的那个撰写。那我先介绍 layout。那。 其实，在 layout 里面，其实 Android 是可以有很多个不同的画面。那你怎么像我这边就有两个，一个 main main 的 layout，跟一个 my layout。那像其实这些 layout，其实是在 activity 里面之中，它就会先去设定。 你一开始要使用哪一个 layout？那像这边我对主画面是使用一个 main main 的 layout。那 enjoy 在 value 里面，虽然它可以设定字串，它当然也可以同时设定颜色。这些颜色都是你自己去取名。 就算我这边要叫他 B B 好了，那一样是可以使用，只是。 命名上很奇怪而已。那这是它一些 value 值的设定，那就是 value 值这样子设定的好处是说，像比较常用的颜色，你就不用每次都还要再去从那个 d u r a b l e 里面去找那个 color，你就可以直接用你习惯的那个名称去使用这些颜色。那当然有些颜色是在 Android 里面是不会直接那个有有那个颜色，所以说也可以用这种方式去增加你想要使用的颜色。 那像像我要让让这只城市，你就会发现哎奇怪为什么这边会没有？因为会选择不到那个 Android device。那其实这样子是，因为 Android 的模拟器有可能会跟 Eclipse 断线，就是说在开多个模拟器的时候，那 Android 只会选择一个去做连接，那 Eclipse 只会选择一个模拟器做连接。 那像修改，那再是说，再是我想修改一些一些文一些颜色的使用的时候，你说要怎么去找到说我在 Color 字里面去设的颜色？那我在不管我在 Color 在 String，反正在我在 Value 底下去预设一些字串，或者说一些颜色，在 Android 之中，它都会自动有一个卷档。 它会自动帮你产生在这个 R 点 Java 当里面，像我刚刚产生的，像我刚刚写的一个颜色叫什么 B B blue green 在这里面，那包含的是 layout 也在这里面，那字串有 hello 的字串，那这边都是传纸。传那个位置过去哦，那所以说它这边你看到后面接的东西都是。 一个那个十六进制的值。那所以我要使用，当我要使用我在里面预测的值的时候，我只要从这个卷出来的档，然后。 像像如果我要用白色的话，那我只要在在 R 里面去的那个 d u r a b l e d u r a b l e 里面的 b b 这个颜色，所以我只要打上 R 点 d u r a b l e 点 b b，我就可以使用这个白色。那。 我在 layout 里面去设设了一些 button，一些一些 text text，我要去怎么去从我的 class 去找到他们？那就是我在 class 里面，我先宣告一个一个新的 button，那我用也是利用卷档我去。 找到 layout 里面的 button，我去 find find view by id，那在，这个 r r 的那个圈出来那个 r 档里面的 id 的那个 class，你要底下的 my 的 button 的名称，那我就可以去指定找到我那个在 layout 那个 view 里面看的那个的 button 哦。 那同时，我也可以对这个 button 做一些设定，像设定那个 button 显示的文字啊，可能一、二、三、四、五、六之类的。那像这样，就是我的 Eclipse 跟。 我的 Eclipse 有我 Eclipse 跟我的那个模拟器有做连接，那我就可以选择它。这样子我我的 APK 在安装进去的时候，就不用再重新打开一个模拟器，就会直接弄在这里哦。那这样我的 Button 就可以改改那个名称，然后像。 像如果要使用颜色的话，颜色用一些比较常用的颜色，我们也可以不用自己设，我们只要使用 Android 里面内建的一些颜色。那像这样，在 Android 里面，Android 的 Graphic。 Graphic、Durable、c o l o r n d e r Graphic Color 底下，那会有一些不同的颜色。那这只是部分呢，对啊，就是比较常用颜色，可以使用这种方式。那就以黄色好了。 这样我的字体就变成黄色那再就是说教大家说那个页面的切换。那像我按下 button 之后，如何换到另外一个页面？那换成另外一个页面又分成？ 切换 Activity 还是一个 layout 而已。那这这个方，我现在这个方式只是换一个 layout 而已。那我要怎么怎么去让我的 Button 点下去之后会有做什么所谓的反应？那我先前就已经在这里去找到我的 Button One，一个 Button One，我要去设定它那个。 点选时的时点选的时候的那个 listener 呢？那当我点选它的时候，它会去做一些事情。那我在这边的话，就是让它去 jump to layout。那 jump to layout 它做了些什么呢？那它实它就只是 set content view，就是设定另设成另外一个 view，把这个 activity 设成另外一个。 一个 layout，那我把它设成在这里面的那个阿阿点 layout 的 my layout，那这样子就可以，就是在一个同一个 activity 底下去做不一样的 layout 的切换。那同时说，就是当你设定这个 Counterview 的时候，你会发现我切回去的时候，跟之前的不太一样。我原本的是黄色，就现在就变成灰色。那是因为，那是因为我的原本这个边的 activity 的事情，并没有再重新做一次，因为我只是设定 Counterview 而已。 所以他只会去寻找到这个 man 的差 m 诶，这个这个 m y l y o 的 m m 了，然后去做把这边的这边的设定去执行过一次。那之后我在这边再去寻找巴 n 然后才去设定颜色。那所以，我跳。 Jump to layout one 的时候，我并没有再去改这些 text view 的颜色，所以它会是预设在面在 layout 里面的那个灰色。那这是一些基本的那个修改啊，那不知道大家有没有什么问题？ 对，那刚刚的这些这些城市都一样，在 SVN 里面，在 Subversion 里面都可以找得到。大家可以在 Subversion 底下那个 Sample。 sample 里面，底下 Android 里面，这边都有刚刚我说我做的范，就是我刚做的范例。那学校好像没有办法 export。那其实如果你们回家要要测的话，